ਆਖ ਚੜੀ ਰਾ ਮੈਂ ਬਿੱਲੋ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਕੀ ਪੂਛ ਤੇਰੀ ਛੱਲੀ ਨੇ ਵਾ ਦਿਲ ਮਨ ਹਾਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੇ ਮੁੱਟੇ ਆਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜੱਟ ਕੋਮ ਤੈ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਤਾ